отсюда. Это что, твое место? Отстань от меня. Слушай, Болтун, тебя надо научить хорошему. Чего ты так думаешь? Тебе не повезло. У меня сегодня немиролюбивое настроение. И я научу тебя платить. Yeah! Joe Neal.